Bu necə ola bilər? Bununla bağlı demək e, Vahid Əhmədov bir mesaj vermək istədi. Belə bir xəbər yayılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev BBC-yə bunu e, xəbər verib, müsahibə verib BBC radio stansiyasına. Mehman Əliyevin fikrincə Vahid Əhmədova qarşı çıxışlar və şpantandı nə spontandır, nə də kampaniya xarakterlidir Dünraq şərasisində. Əks təqdirdə bunun mediada davamı gələrdi. BBC radio stansiyasının açıqlamasında o Vahid Əhmədovun son müsahibəsində bir mesaj verdiyini və ona parlamentdəki qəzəbinin də kökündə bu amilin durduğunu deyib. Yaxın vaxtlarda ölkədə referendum keçiləcəyi ilə keçiləcəyi və bundan sonra Milli Məclisə seçkilərin proporsional keçirilməsi qaydasının tətbiqi gözlənilir. Hakimiyyət buna görə partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edərək arzulamadığı müxalifət partiyalarını sıradan çıxarmaq istədi, amma buna nail ola bilmədi. Vahid Əhmədov da müsahibəsində AXCP və müsabatın adını çəkməklə sanki mesaj vermək istədi ki, real qüvvələr bunlardır, indiki olanlar formaldır. Görürsünüz? Görürsünüz. Mehman Əliyev hesab edir ki, Vahid Əhmədov həm də bununla cəmiyyətə müsbət impuls verdi. Onun fikrincə istənilən jurnalist bu sualı qoysaydı, Vahid Əhmədov bu mesajını açıqlayacaqdı. Daxildə diskusiyalar, məsləhətləşmələr var və bu mənada Vahid Əhmədov da danışmağa hazır idi. Fikir verirsə, o məhz partiyaların adını çəkdi, liderlərin adını yox. Bu mənada düşünürəm ki, o mesaj vermək istədi. Mehman Əliyev deyir ki, Vahid Əhmədov prezidenti və onun kürsüsünü, daha doğrusu prezidenti və onun kursunu dəstəkləyən şəxsdir və sərbəstliyi də dar çərçivədədir, amma bu çərçivədə belə hər zaman öz iradlarını bildirməkdən çəkinməyib və onun fikrincə intizam komissiyasının töhməti də onun bundan sonrakı tənqidi fikirlərini məhdudlaşdırmayacaq. <coughs> məhdudlaşdırmayacaq. Maraqlı açıqlamadır, deyilmi? Mən e, sizə deyim, yəni bütün yozumlardır da, bu bilirsiniz, bu Hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin ki, aktivlik olsun ki, tamaşaçılar qoy çox gəlsin. Aha, buyurun. Bizim jurnalistlərimiz, yəni Mehman müəllimin də orada o təhlilləri də doğrudan da biraz e, məsələlərə uyğun baxışları var onun. Uyğun baxışları var. Baxıram ki, yəni onun baxışlarıdır. Cəmiyyət indi nə deyəcək buna, bu məsələlərə? İctimaiyyət nə deyəcək? Yəqin ki, buna mövqedə bildiriləcək. bildiriləcək. Mən bu yaxınlarda bilirsiniz də, partiyaların bağlanmasından bağlı bir neçə partiya e, qərar verdi, fəaliyyətini dayandırdı. Papka partiyalar, bir özündən, bir rəhbərlikdən, bir də demək, möhründən asılı olan partiyalar. E, bunlar bağlandı. İndi bu Milli Məclisdə o partiyalar hansı ki, Milli Məclisdə təmsil olunurlar bilirsiniz onu o mesajı verməklə ola bilər ki, o mesaj da verdi. O onların bəli, siz deyən doğrudur ki, yəni onların Aha, bir də maraqlı bir açıqlama var. <clears throat> Deputatların Vahid Əhmədova ittihamları və onun reaksiyası deputat Siyavuş Novruzov BBC radio stansiyasına açıqlamasında deyib ki, söhbət millət vəkilini müsahibə verərkən həmkarlarından icazə alıb almamasından yox, kimə müsahibə verməsindən gedir. Abala, baxın, e, BBC radio stansiyasına Siyavuş Novruzovun verdiyi müsahibəyə bax. Vallahi billahi bunlar bunlar danışdıqca bunlar loru dildə deyək də belə altın vururlar. <laughs> belə bir və hə, adam hə buyurun. Gedir, adam gedir, çıxır müsahibə verir. Baxırsan ki, bunun özünün müvazinətini itirir. Ağzına gələni danışır. Medalları taxır sinəsinə çıxır, bu adam güya döyüşdə olur. Bəlkə o medallara cadu dua eləyiblər. Bəlkə var, doğrudan da medallar hansısa bir dua ilə cadu. Cadu. Ola bilər. Bir dostumuz yazmışdı, e, Unikaldan dostumuz yazmışdı. Onun haqqında yazmışdı ki, ə, e, Siyavuş Nurdun xidmətləri və böyük e, Kütürk Vətən müharibəsində danılmazdı, çoxdur. Yəni əslində onu tənqid eləmişdi. Bəlkə də Ramiz Mehdiyevin adamları cadu yazmışdı. Bəlkə də cadu yazmışdı. Maraqlı mövzudur. Yəqin ki, buna toxunacaq. Əzizləzər, davam edirəm. Çox xahiş edirəm, əzizləzər, bəyənin, paylaşın, davam edirəm. Siyavuş Novruzov deyir ki, parlamentdəki çıxışında Siyavuş Novruzov Vahid Əhmədovu Azərbaycan əleyhinə iş aparanlara müsahibə verməkdə ittiham etmişdi. BBC açıqlamasında o deyib ki, deputat qanuni media ilə əməkdaşlıq etməlidir, təhqir, böhtan yazan media ilə yox. Yapın parlamentdəki təmsilçisi Aydın Mirzəzadə isə BBC-yə parlamentdəki çıxışından əlavə heç nə deməyəcəyini, çıxışının da sosial mediada yayıldığını bildirib. Yerli medianın yazdığına görə Aydın Mirzəzadə baş verən qalmaqalın səbəbkarının Vahid Əhmədovun özü olduğunu deyib, belə ki, o özü Milli Məclisin qaydalarına riayət etmədi, bloger və təxribatçı suallar qurmuşdu və Vahid Əhmədov blogerin qurduğu tələyə düşərək onun istədiyi cavabları verdi, o sosial siyasəti kölgə altına saldı, Vahid Əhmədov parlamentin legitimliyini sual altına qoyur, o iki nəfərin adını çəkir və qalanlarının fəaliyyətini heç edir. Vahid müəllim isə siz bizim fəaliyyətimizi niyə görmürsünüz deyə Aydın Mirzəzadə deyir. Halbuki Aydın Mirzəzadə ilə bağlı 15 gün bundan qabaq bir nəfər bizim efirimizdə Sübut müəllim siz də bizim efirdəydiniz. İntihara cəhd eləmişdi. İntihara cəhd etmişdi. Qazi, Qazi 30 manat ona pul verib deyəsən deyir özümü təhqir eləmiş. Hesab etdim Mingəçevirdə dərman içmişdi. Biz onu xahiş elədik ki, yəni bu intihar özünə qəsd intihar. Biz xahiş elədik ki, intihar etməyin. Ə, Anar Mehdiyev Mingəçevir Mingəçevirdən burada, burada, hə, burada efirdən çıxış elədi ki, özümə təhqir hesab etdim. Digər deputat Kamran Bayramov bildirib ki, Vahid Əhmədovun açıqlamasına görə aramızda xalq tərəfindən seçilən bir neçə deputat var. Belə çıxır ki, yerdə qalan deputatların qazandığı mandat legitim deyil. Əgər onun əlində faktlar varsa, qoy təqdim etsin. Baxın, argumenta baxın. Deputat Ziyafət Əsgərov Əhmədovun müsahibədə səsləndirilir. Dövlət adamıyam yəni fikrini, fikrinə əsaslanaraq deyib, dövlət adamı dövlətin yanında olmalıdır, Mehman Hüseynovun yox, xalq cəbhəsinin, müsavatın yox. Bilirsiniz, Aqil müəllim, insan o qədər yalan danışır ki, yalanlarının doğruluğuna özü də inanır. Və bu o deməkdir. İnsan o qədər yalan-yalan danışır-danışır, sanki o yalanlar doğrudur. Onu doğru kimi də insanlara təqdim edir. Bilirsən, biabırçılıqdır. Sonra davam edirəm. Bax bu da bax görürsüz, bax bu müsahibə, bu açıqlama özü də BBC radio, radio stansiyasına verir. Ee, Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlar baxır, izləyir. Bu dövlətin, dövlətin e, demək dövləti zərbə altına qoyur. Deputat Ziyafət Əskərov Vahid Əhmədovun müsahibəsində səsləndirdiyi dövlət adamının fikrinə əsaslanaraq deyib ki, dövlət adamı dövlətin yanında olmalıdır. Mehman Hüseynovun yox, xalq cəbhəsinin müsavatının yox. Mən bax buradan səslənirəm elə Ziyafət Əzkərova. Hörmətli deputat, əgər Mehman Hüseynov və xalq cəbhəsi müsavat partiyası, xalq cəbhəsi müsavat partiyası təhlükəlidirsə bu ölkə üçün, ora üzv olan minlərlə vətəndaşı Yəqin ki, məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Məsuliyyət. Belə məsuliyyət. Əgər həqiqətən də sizin əlinizdə fakt varsa, mən bilmirəm. Mən bilmirəm. Onsuz da xalq cəbhəsi və müsavat adlı Azərbaycan xalqının beynində, ürəyində bir məhəbbət vardı. Elə bir təbliğat aparılır ki, məsələn, e, Məmməd Əmin Rəsulzadanın ad günü olanda elə təbliğat aparılır ki, elə bil İsa Qəmbərin ad günüdür. Əbülfəz Elçibəyin ad günü olanda, doğum günü olanda, ölüm günü olanda, anım günü. Elə təbliğat aparırlar ki, bu Əli Kərimlinin ad günüdür. Ki, insanlar e, fəal iştirak edə bilmirlər. Yox, əgər bu partiyalar həqiqətən də Azərbaycan dövlətinə xəyanət edibsə, bu insanların, bu ura üzv olanların nə ailəsi, nə uşağı, nə övladı, nə xidməti aparır, nə iş verir, nə vəzifə, Milli Məclisdə elan edin ki, qoy bu insanlar çıxıb tərk eləsin də. Yəni mən belə başa düşürəm. Mən belə bəlkə mən səhv başa düşürəm. Əziz tamaşaçılar, bəlkə mən səhv başa düşürəm. Axı bu deputata olmaz. O onlar da Azərbaycanlıdır. Onlar da bir ən azından bir 1% yoxmu Azərbaycan dövlətinin inkişafında? Yoxmu? Yəni bunlar hardasa partiya üzvüdür, hardasa bir dərs deyir, hardasa bir... Mən, mən bir söz deyim, Vahid Əhmədov Azərbaycan müstəqilliyi haqqında qol çəkən, imza atan 43 deputatdan biridir. O sirrin mənə mənəm deyən vaxtda bilirsiniz, onda təqib olunurdular. Kim? İndi gör, Vahid Əhmədovdan danışıram. İndi Vahid, Vahid Əhmədovun vətənpərvərliyi ilə oradan qaynaqlanır, oradan bilinir. İndi Vahid Əhmədovun e, arxasınca, onun bu hadisələrlə bağlı belə bir təbliğat aparıb, hansı kimə müsahibə verib, Qeyd edir ki, o Mehman Hüseynov legitim bir şeydə deyil də, yəni bir mətbuat orqanı deyil. Bunu kim müəyyən eləyir? Blogerdir. Bunu necə müəyyən edir ki, bu yaxşıdır, bu pisdir? Əgər bu pisdirsə, bunu 300, 300 min adam niyə izləyir ki, 400 mindən keçib? Yarım milyonu keçib. Adam böyükdür. Yəni, mən bu Mehman Hüseynovu tanımıram. Yəni, ona mənim bir adi bir salamım da yoxdur. Amma yəni ümumiyyətlə bu cəmiyyətin baxışları mən bayaq Yox, dəyişməlidir. Mehman Hüseynovun mən həmişə efirdə demişəm. İndi bəzi baxışlar var, mən də qəbul etmirəm. İndi Avropa ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdə, Avropa Azərbaycan inteqrasiyası ilə bağlı bizim öz dəyərlərimiz hazır var, olmaq lazımdır. Yəni insanlar da o demokratiyaya hazır olmalıdır. Bu birinə deyirlər ki, deyir, xan məni qucaqlamışdı, qalmışdı öpəyə öpməyə. Belə bir ifadə var, əzizləyicilər. İndi Avropa məni qəbul etmişdi, qalmışdı orada özümü doğruldam, yoxsa doğrultmayam. Yəni, belə bir deyim var. İndi bir ə, e, ə, e, açıqlamada var. Fəzail İbrahimli isə, Milli Məclisin sədr müavini, vitse-spiker Fəzail İbrahimli isə deyib ki, Vahid Əhmədov nə edirsə bilə-bilə edir. Deyirsən, üç nəfərdən başqa burada hamısı saxtadır, saxtakardır. Niyə mənim heysiyatıma toxunursan? Qardaş, adama deyərlər, sən bəyənmirsən, oturma da, istəmirsən, etmə də. Sən qəbul etmirsəsə, sənin vicdanın bu şeylərə dözmürsə, açıq şəkildə qoy mandatını çıx get. Denən mən bacarmadım özümdə. Bax, bu cümlə fikir verirsiniz məsələn. Görürsüz bu günə fəzaimizdə tarixçi bu şeylərə dözmür, nə deməkdir? Həmkarlarının tənqid və ittihamlarına cavab verən Vahid Əhmədov bildirib ki, müsahibəsində dövlətin mövqeyini müdafiə edib. Bu gün də dövlətin mövqeyini müdafiə edirəm bütün çıxışlarımda, istər Milli Məclisdə, istər mətbuatda hamıya da aydındır ki, mən hansı mövqedə olmuşam. Burada Fəzail Ağamal dedi ki, intizam komissiyasına baxılsın, etiraz etmirəm. Baxılsın, mən orada da bütün suallara cavab verməyə hazıram. Millətim də görər ki, mən dövlətin, millətimin yanındayam. Və əziz ləzər, bax burada ə, e, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bir məsələ toxunub, mesaj. Orada sizin fikriniz necədir əziz ləzər? Bax Mehman Əliyev deyir ki, Vahid Əhmədov prezidenti və onun kursunu dəstəkləyən şəxsdir və sərbəstliyi dar çərçivədədir. Amma bu çərçivədə belə hər zaman öz iradlarını bildirməkdən çəkinməyib və onun fikrincə intizam komissiyasının töhməti də onun bundan sonraki tənqidi fikirlərini məhdudlaşdırmayacaq. Siz necə düşünürsünüz? Bundan sonra Vahid Əhmədov Milli Məclisdən yenə açıq, sərbəst, indiki kimi danışa bilərmi? Xahiş edirəm, fikirlərinizi bildirin.